आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे तो आज का जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ लॉकडाउन के बाद में जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन स्टडी करते हैं या आप घर पे बैठ के कोई भी अपना बिजनेस है वो चला रहे हो जिसके लिए आज के टाइम में लैपटॉप या कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है जैसे आपका बच्चा कोई भी क्लास में पढ़ता है तो स्टडी के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है लेकिन सिचुएशन वो होती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम लोग नया लैपटॉप है वो एक परचेज कर पाएँ जो चालीस या पचास हज़ार रुपये के आसपास आता है मिनिमम यदि आप लैपटॉप खरीदते हो तो तो इतना बजट हमारे पास नहीं होता है तो इसीलिए मैं आपके अपने शहर के अंदर ऐसे लैपटॉप लेके आऊँ जो बिल्कुल आपके बजट के अंदर होंगे छः हज़ार से लेके आपको चालीस हज़ार तक के लैपटॉप मिल जाएंगे जो ऑनलाइन आपको डेढ़ लाख या दो लाख रुपए तक का लैपटॉप है वो मिलेगा तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लैपटॉप है वो दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर और उनकी प्राइस है वो आपको चेक कराने वाला हूँ और बाकी जो मेरा एड्रेस है या मोबाइल नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है वो मिल जाएगा थोड़ा बहुत साउंड है वो पास में सिटी की वजह से गाड़ियों की आवाज़ वगैरह आ रही है तो इसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से तो चलिए आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ ड्यूल कोर के अंदर है मैकबुक ठीक है एप्पल के अंदर है मैकबुक जिसकी प्राइस आप मार्केट के अंदर कहीं भी कहीं पे भी भी ट्राई करने वाले हो तो इस लैपटॉप की प्राइस आपको तीस से चालीस हज़ार रुपये के आसपास है मिनिमम आती है नए लैपटॉप की लेकिन मैं तो मैं आपको ये लैपटॉप देने वाला हूँ होली के स्पेशल ऑफर पर मात्र और मात्र ग्यारह हज़ार पाँच सौ रुपये के अंदर यदि आप एप्पल का कोई भी लैपटॉप परचेज करते हो मेरे यहाँ से तो आपको एक रियल का जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा सिर्फ एप्पल के लैपटॉप के ऊपर यदि आप एप्पल का कोई भी ब्रांड खरीदते हो क्योंकि मेरे पास एप्पल के आपको 30 से 40 लैपटॉप है वो एनी टाइम अवेलेबल मिल जाएंगे तो कोई भी आप एप्पल का कोई भी लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ में आपको एक वो एयरपोर्ट मिल जाएंगे अब मैं बात करता हूँ आपको एसर ब्रांड के लैपटॉप की तो मेरे पास एसर के ब्रांड में भी लैपटॉप है तो इसकी प्राइस मात्र और मात्र सात हज़ार पाँच सौ रुपये में ड्यूल कोर प्रोसेसर है और तीन सौ बीस जी बी हार्ड डिस्क है चार जी बी रैम है ठीक है तो सबको मैं ओपन कर करके या स्टार्ट कर करके दिखाऊंगा तो आपका वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एच के अंदर कोर आई थ्री प्रोसेसर जो आप लैपटॉप देख रहे हो एकदम न्यू ब्रांड कंडीशन है मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कोई भी स्क्रेच वगैरह नहीं है बिल्कुल एक लाइक न्यू कंडीशन के है और प्राइस इसकी कुछ नहीं है कोर आई थ्री प्रोसेसर है चार जी बी रैम है पाँच सौ जी बी हार्ड डिस्क है और इन का ग्राफिक कार्ड है जिसे आप गेमिंग भी कर सकते हो और मात्र और मात्र पंद्रह हजार पाँच सौ रुपये के अंदर यदि आप एच का कोई भी लैपटॉप खरीदते हो तो आपको एक वॉच मिलेगी जो एप्पल की सेकेंड कॉपी होती है बिल्कुल फ्री साथ में वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा ये ऑफर है वो सिर्फ होली तक ही है और लिमिटेड स्टॉक है होली तक आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हो तो आपको अदर ब्रांड के अंदर कोई भी करते हो तो आपको एप्पल की कॉपी की वॉच मिलेगी यदि एप्पल का कोई भी खरीदते हो तो रियलमी का जो एयरपोर्ट है वो आपको फ्री मिलने वाला है लैपटॉप के साथ में और हर लैपटॉप के साथ में आपको तीन मंथ की वारंटी देने वाला हूँ तीन महीने कुछ भी हो जाए विंडोज़ या कोई भी एनी प्रॉब्लम तो मैं उसका सोल्यूशन करूंगा यदि सोल्यूशन नहीं भी होता है तो आपको जैसे हार्ड डिस्क खराब हो जाती है रैम खराब हो जाती है वो मैं आपको न्यू डाल के दूंगा उसके बाद मैं आपको बाहर की एक यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपकी सिटी में कहीं नहीं मिलने वाली है ठीक है तो आप देख रहे हो जेड नाम का है प्रोजेक्ट इसके अंदर कोई फैन वगैरह नहीं है और बहुत ही स्लिम है वेट लेस है एकदम वजन होगा कम से कम 400 से 500 ग्राम के आसपास ठीक है और इसकी प्राइस कुछ ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ सोलह हज़ार पाँच सौ रुपये बिल्कुल लेस है और बहुत ही शानदार चीज़ है स्लिम चीज़ है कहीं नहीं मिलने वाली आपको उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एशूज़ के अंदर एकदम न्यू है ब्रांड है और टू कोर प्रोसेसर है चार जी बी रैम है one T B hard disk है तो अब पॉसिबल नहीं है कि पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक जो भी मेरे स्टॉक है वो सारा मैं आपको दिखाऊं तो वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा पीछे भी आप मेरे देख रहे हो बहुत सारा स्टॉक है और दुकान पे कार्टून भी आए हुए हैं उनको भी मैं ओपन बॉक्स कर रहा हूँ जैसे जैसे वो ओपन बॉक्स होंगे तब तक जैसे जैसे मैं वो डिस्प्ले वो सेट कर सकता हूँ अगर आपको कोई भी लैपटॉप देखना है तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको नंबर और एड्रेस दोनों दे देता हूँ तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद दोस्तों